بسم الله الرحمن الرحيم لا لا ما تقوليش عيد ما تقوليش عيد الله الرحمن الرحيم round 3 let's go الصوت عليه كده ليه حلاوتها انا بقول بسم الله الرحمن <laughs> مش خايف يا روح امك اقفل الباب ده اقفل الباب لو جريت عليا انتوا حرين لو جريت عليا انتوا حرين يا عم الصوت بالراحة استغفر الله العظيم يا رب المفروض اعمل ايه لاقي اشلاقها اه لاقي اشلاقها اه ده هي اللي هتلاقي اشلاقي شلاها في الدولاب شلاها في الدولاب شلاها هنا بلاي ايه ده طلع يخرب بيتك انا ده من اشلاقها دي انت اشلاءها اكيد في الحمام يا غبي ما هي دخلت الحمام انت هتبقى تحت يا إيه حضرتك انت هتبقى تحت دي هيتحط عليا يعني ايه اللي هتبقى تحت دي ما توضحوا كلامكم قله الادب ايه ده عليك تبعتوش فليك ليه مش فاهم لا لا لا لا لا خلاص خلاص يا نهار ازرق ايه ده الله الشابترين مش استحمل واحدة عشان لو حاجة حصلت نجري هنا ونستخبى اوبا في في في في الوضع دي أشياء أشياء بالراحة بالراحة الله في ملك انت هو لا اشلاء بتعمل ايه هنا الصوت اتغير اما جيت هنا اشلاء ممكن تكون هنا اقفل اقفل اقفل اقفل اقفل تحت السرير هي جايه لك الحمد لله السترة على السترة دي ستة رقيقة في ايه؟ انا خاف اوي بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر خلاص خلاص مش فين ايه ده مين بقى في الولايه دي صوت حد ماشي ده صوت حد ماشي مش انا هي بتمشي انتوا بتهزروا ولا ايه يا عم الحاج انا ناقصك في ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه كده على الهبل ده انا افتكرتها هي بتمشي ده معناه انك قريب منها طب ايه هي بره الباب ولا ايه ايه الصوت ده بتزحف يا عم الصوت بيعلى يا عم اطلع اموت يعني انت غب لا اله الا الله ايه الهبل ده المفروض اعمل ايه لا مؤاخذه انا مش عايز اموت واعيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طب انا اعمل ايه يعني ما ده ممكن بيقول لك هي قريبه ولا بعيد دي طالعه دي طالعه ابن ميتين الكلب انتوا انتوا بتهزروا انت بتهزر انت وهو دي بتتحرك انتوا متخلفين قلت لك مش فاش حريص النايل ب 60 انا قلت لعبة عادي بتتخض وخلاص هتنيل لعيد تاني الخرا اللي انا فيه ده بتمشي يا حبيبي دخلت لي جوه الباب دخلت لي جوه الباب انا عارفين الباب ده, ده دخلت طب وبعدين دي بتخش في الحاجات دي عدت جوه الباب اعديها ازاي دي لا مؤاخذه 62 نيلة علينا وعلى عدي ازاي بقى اعديها ازاي دي بقى لو شافتك انت خلاص يا بابا انت باي باي نيل ده مش خض ده فيها موت الصوت الصوت بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بنت الكلب اللي تجيني هي تحت وكانت طالعه فوق اول ما شافتني حد جوه البيت الحاجات دي انا لازم اوطي الصوت عليها قوي First of June, 1990. I asked him today what he does down there. First of June, 1990. انزل تحت ايه انزل تحت ايه لو نزلت هتموتني هايد ماشي اوكي لو قربت اجري على السرير نزلت تحت هتعمل معاك الصح طب اعمل ايه اجري ولا ايه ما بيجريش المكان كله مفتح ايه ده فين لو شافتك هنموت انا مش عايز اموت موته وحشه يا عمي فين اشلاقها دي انا محتاج مكان تاني استخبى فيه لهوي يا نهار ازرق دي كانت في قهري ده وقعتك السودا يا وقعتك السودا يا نهار ازرق طب دي تروح ازاي يا نهار ازرق دي كانت ورايا السرير بتقف عند السرير بتقف عند السرير يا نهار ازرق دي جايه من ورا دي جايه من ورا يا خبرات اسوح ما تبصلهاش في وشها ما تبصلهاش في وشها شابترين شابترين ده عند امه شابترين ايه طب هي هتنصرف ازاي حضرتك اتحرك بسرعه ازاي هو إيه اللي بيقول لي طب ما بيجريش يا باشا لو شفتها بوشها هتنقض عليا طب انا لبست ولا ايه انا ما اعرفش الا السرير لازم يبقى في مكان استخبى فيه تحت استنى الصوت يروح احنا قاعدين بقى شويه اه ازرق انا محتاج مكان حد يقول لي على مكان استخبى فيه تحت حد يقول لي على مكان بسرعه يا باشا دي بتجري بسرعه لو بصيت لها انت bye bye. ايه في ب ب ب تحت تحت فين حمام ايه البيبان ما بينفعش ها افضل اتحرك يا باشا اتحرك واقف ضهري ده انا اموت شوف دولاب ولا حاجه يا جدعان حد يقول لي كده ظبطونا ناقص واحد دي جاية تاني يا جدعان طلابي هي الناس نوبز كده ليه؟ ما حدش ما حدش عارف اللعبه ولا عارف ده عارف يساعدني كده ليه؟ نوبز كده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ما حدش ما حدش عارف عارف ايه ده طفت النور نهار ازرق ايه هي بتتهرب ولا ايه انا محتاج مكان تاني استخبى فيه يا عم لو ما بتصدق اطلع عجبني قلت لهم قولوا لي انا مكان تاني عاملين لي زي النوبس وبعدين بقى في اللعبه الزفت دي انا مش هعرف اعديها ما لو اعرف مكان تاني تحت كنت جريت عليه لكن اطلع تعمل تعمل معايا الصح هي بتتحول ولا ايه؟ طب هي اللعبة صعبة كده ليه؟ طب أنا هعمل إيه طب؟ بعدين بقى في الواقعة المنيلة دي طب أنا أعمل إيه بقى؟ أنا أعمل إيه بقى؟ أول ما بطلع دي بتتحول يا اسطى أدوس فلاش علبة ترول هنقضيها تحت السرير ما حد يقول لي مش عايز تساعدني يا لهوي يا لهوي كده يعني قريبه يا ابني ده انا لسه جاري منها وما شفتهاش وكانت في ظهري انت بتهزر قلب ما بيجريش بعدين بقى اللعبه دي صعبه كده ايه الخرا ده خلاص انا خ... انا خفحت انا خفحت مين اللي فتح ده؟ اقفل هي اللي فتحته صح؟ طب يا نهار ازرق دي ففاية بتجي تفتح الصوت ده معناها إيه؟ هي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده فوق السرير انت ما تشوفهاش ده خلاص ده كان بينها وبيني خلاص ده, ده نورت لك النور يعني هيتعمل معاك الشلباح انا عارف انزل لما بنزل سمعت الوش قريب انت غبي تاني انت هتستقبل بقى ولا ايه بقى؟ ال انتوا بتهزروا صح؟ انتوا بتهزروا اعدي ازاي؟ انا يا دوب بطلع بره الاوضه بتخش لي استغفر الله العظيم استغفر الله بص بص بص damit سو ورايا ورايا ورايا ورايا طب انا اعديها ازاي؟ شغل الموسيقى وهي تروح عليها واطلع اجري انا لو طلعت دلوقتي هتجيبني اكيد ليها حل اكيد ليها حل اكيد يعني طب انا مش فاهم شغل الموسيقى طب ما هتيجي عليا مش عارف اوصل للسلم يعني انا انا مش فاهم لو جريت على السلم لتحت هتجيبني مفيش وقت اجري يعني استخبى فين انا يا دوب بوصل للسلم بتيجي ادفي كشاف لا يا شيخ دي قاعدة هنا سامع قلب طب ايه دي سنعتني هنا طب انا اعمل ايه اتزنقت مفيش مكان استخبى فيه <laughs> اللي قدامك ده بطلون ولا ده بطلون يا بيه طب انا اعمل ايه لا لا البطلون اعمل ايه بجد اكيد في حاجة هنا اكيد في حاجة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ما تهبرني يا لهوي امه يا لهوي امه انا ما عملتش حاجه ممكن تستخبى في البلكونه شغل موسيقى واجري على الاوضه اللي في الوش واقفل واقفل الباب واجري على الاوضه اللي في الوش واقفل الباب هي هتروح تطفي الموسيقى انت اخرج انزل الاوضه اللي في الوش ايه فين الاوضه اللي في الوش يا ابني انا اول ما اطلع من الباب بتجيبني جايه جايه جايه جايه جايه جايه انا انا انا انا اتزنقت تحت السرير انا حتى مش عارف اطلع من الاوضه من تحت السرير لازم تموت وتعيد الحته دي وانزل على طول ما تروحش الاوضه كتاب المسكته بتتكلم فيه عن السند في جمعة لازم تتقفش اوكي يبقى انا اشيل السماعات عشان انا لازم تموت اخرج وموت هموت هموت لو الباب مقفول مش هتيجي واحد كان بيقول لي استخبى في البلكونه ما ينفعش تخش البلكونه مش عارف اعمل ايه لو فتحت الباب هتيجي اوكي الباب حامينا منها هي مش شايفاني الفكرة الواد ده ما بيجري لو نعم دخلت روب انت عبيط في الليلة الزرقاء دي انت اتزنقت مني انت اتزنقت انت اتزنقت الباب ملوش لازمة امشي بقى انا مش عايز اموت يا عم بخاف منك افتح الباب حاجه اكيد في حاجه اكيد مستحيل ان انت اتزنقت واتلبست اكيد في طريقه اطلع اعمل معاه واحد ايه اجري وراه انت يا حبيبي اجري وراها ايه ده لو شفتها بس هت هت هت يا ريت اعرف اعدي يا عم شغل الموسيقى واجري على الاوضه اللي في الوش اوضه ايه اللي في الوش انت ما تطلع من الباب هتجيلك الناس بتقول ايه بقول لك ايه انا ميت ميت انا مش هينفع احط السماعات لو حطيت السماعات اوكي جدعان انا هموت انا هشيل السماعه انا هموت انا مو عمليه جري على تحت هشيل السماعه واجري على تحت ماشي سماعه بنت وانتين الكلب دي يقول لي شغل الموسيقى واجري على الاوضه في الوش اوضه في الوش ايه يا ابني فين الاوضه في الوش ماشي هي هتجيبني هتجيبني انا هقفل الصوت تمام هقفل الصوت وهنجري هننزل كل تحت ونروح للأوضة اللي تحت ماشي جود لوك هموت اكيد هموت اكيد هموت بس احط الكرسي كده خلاي بقى خلاي اوكي بسم الله الرحمن الرحيم جو الله اكبر الله اكبر قفلت الصوت قفلت الصوت انا مش فارق معايا مش فارق معايا مش فارق مش فارق معايا انا مش سامع حاجه مش سامع حاجه مش سامع حاجه قلت لك مفيش استنى ده معناه ان انت ممكن تجري لمكان تاني لازم تلحق تستخبى في حته تاني لازم تلحق تستخبى في حته تاني انا كان معايا وقت استخبى في حته تاني لازم اعرف مكان بنت السي ويقول لك ايه اديها ظهرك اديها ظهرك حطت عليك لازم اعرف الاماكن اللي مستخبى فيه بس الاوضه دي انزل على تحت انزل على تحت بسرعه بسرعه بسرعه مكان ممكن تستخبى فيه مكان ممكن تستخبى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده لازم اعديه لازم اعديه الكاميرا لا ما بحبش كاميرا دوسي وصور خد صور هتلاقي دم لو لقيت دي معناها استعمل الكاميرا قرب حرك مطين بسرعة بسرعة انتبه انا مش لوحدي مفتاح لو فتحت الباب الغلط هيتحط عليك need to numb the pain. It's the only thing إيه I can do to not feel. في حاجة ضربت فلاش صح؟ الكاميرا بتاعتي ضربت فلاش صح؟ الكاميرا بتاعتي ضربت انا فلاش في حاجة نورت وبعدين بقى في الهبل ده بقى في الليله الزرقاء دي استغفر الله العظيم يا رب ده شويه ايه ده ايه ده استنى استعمل الكاميرا هنا Sur Sure. الطفل اختفى مش حال مفتاح قرب كمان دي بصور تلفزيون وفي شريط شريط spokesperson from the CADV or citizens of رجعت تاني Who the fuck are you? <gasps> ايه All you do is drink. You monster. Can't live like this anymore. في ايه ايه ايه ايه انا عملت ايه ما تموتنيش ما تموتنيش السود انها بتست النيله فيه يا وقعتك السودا انت هتموت ولا ايه لا نمر ايه وخرا ايه خلاص خلاص خلاص خلاص افتح ده غلط اعرف من انت اعرف من ايه دي عيدة تانيها تاني اه الباب الغلط يموتك فهمت فهمت فهمت اتعلم عليا اوكي اوكي اوكي فهمت فهمت تفتحش اي باب حول الستمرار بستين ايه لازم اعرف لازم اعرف المفروض اعمل ايه امشي لقدام Outlast ده الراجل اللي في Outlast ايه الموت علينا حق وانشارات دم كمل بسم الله الرحمن الرحيم دخل يمين ده معناه استعمل الكاميرا الدم على الشمال الأوضة دي مكتوب عليها ايه؟ قطط قططين إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم رقم تسعة افتح دي بتيجي هنا كمان لازم افضل ماشي طب مش عايد من الهوا ايه ده رجعتني البيت ايه ده ايه ده فين اشلاقها فين اشلاقها فين فين اشلاقها انت رجعت البيت اصلا يا لهوي يا في ايه, ايه اهي اهي اشلاء هنا اهو اهو اشلاء اشلاء ايه احيه احيه انت عبيط ولا ايه لا انا ما انا ما موتش انا كسبت ولا خسرت ولا في ايه اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد شابترين مين تعبيط ولا ايه ده انا ده انا ساعه اعدي شاب اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر ده بتاع Outlast طلع انا ناقص لا يا حبيبي جوتن تاجن جوتن تاجن حبيبي مش طالبه معايا كمل بكره see you جدعان جدعان اللي اللي عنده الفجر يروح يصليه وصوتي رائد ايه ده بقول الناس تتفرج الناس اللي follow الناس اللي share الناس اللي دعمت وال... وال... وال... واللي ما عملش follow اعمل follow لاقي جثتها السلام عليكم ورحمة الله نروح نصلي الفجر اتكل على الله أحي أحي السلام عليكم هي ناقصه هي ناقصة يعني بيشوف لي حد لا الواد ده بيشتم فاكس أين أنتم أين أنتم أين أنتم